первое, прошу лети. В этом мире не хватает любви. Нам бы сейчас... Санук. Какие? Санук. Прелесть. Ты неисправим. А ты как думаешь? Приехал, если не надо. Welcome. вам было весело, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, ждите нового видео и всем, всем удачи!